nabaddamu nebagamba nebagamba nti ah, famiry ekinana mu esatu manyi kyekitegeeza kyendekedde abaana bange nti oyo yakwata banne n'abawaayo because un isisi is dying on me and they have raised the punishment for human trafficking and organ trafficking as a capital so, offense. Are you saying that Gwemu Gwemu Do you know it? Prosecution with Bachiman Bachiman Katiobidimo before them. And in Kugambi, never Gambi in Jagala compensation. Naye kizibu kyabwe buli omu yagambye kyamaani omumanyi era ensigazi z'ente kikumi zemba ntunda tumwebaze amuolusebeega sente zange nyingi zigenze mubino ate oli ate kankubuule nemwenda yadduse kutumwebaze yamukubidde esimu teyazze yagambye nsigaziza amwesikiman nsigazi zente ekikumi omusawo wemulago n'abaganda tebannanga ebyo byonna byemwogera mutugamba mwatulabula mwatulabula bisinesi yali efuna kiralo naye sente esinga omugimu mwazitwala kati zentundeki okay. so, ejatejja buli omubaalina kebaleeseeyo ewataata e, olunaku lweggulu balina kebatuteyapulizaindinga yabagaye nti waye mm. yedda nzika nkubuulire naye waliwo abakyala abansabira naye nzikiriza nti sala gyeziri baatuula okunzita abakyala abo hmm. tumukundi n'abagamba ndiina ku likodi that man help us nibaga nti how can he pass why how does he pass because he only defends one person tumukunde nabagamba nti bwaba adifendinga oyo fenna kutuyimiridde and si tru wat yefe tumukunde first hostile government yalivuddeyo naye bano bamukwata mwana wa waka wakyejo besi yasitama ku mmere jajja njagala kufana <laughs> mbafunye bwer mwami mwami topama wano naye nga besi yafujo liri akola nga yalifunye ku gavumenti enkambwe nge yani magufuli bano bona abamuvuganya hey. badduka mu ggwangabona bali bubiriji mm. museveni power e, ekyo kyoyogedde kati kindata kyekintusizaako nzijjukira first of all kankuzeemabega mwakolanga program ku radio cd jibatuma jibaitanga gasimba nye gasimba kani wana mauri yepo yeprogramu ya soka tuwaji tandika kustomane umuwale ya tandika programu yetu bali wa mitani chemukasa nangani tika we have Ah, eh, eh, bajanalist mayi radio baali bazitandika tebazitandikangako fo eh, gonde news tebazitandikangako for debate was entertainment mu mateeka mulimu entertainment omwana oyo aleeta provision tugitwala ku sita sita tebagitegeera nga makondi gebatamutegeera sekalala natutwala that was my first time to be paid for speaking on radio sekalala abemengo banzijawa sekalala era namala kutula nasekalala naga nti who takes priority is it mengo omi nemukaguwandeeta ti wenabanga nkwagalanga emengo togendayo era twasingana ne mayiga alina ofisi mabeka wayo ekizimbe kyesib nemuga nze sinze kukolera kabaka kabaka nemukolera i want money olumulindu agenzi wesaindi anagurumit okunsasulanga omwezi buliro sente zamwezi wana sijagamaa sabasajja kabaka awangalinya baafe Eh, eh, nga tojja kyogera ah, ekyoekyoekyokulamu yange teri musabasajja kabaka wangaale nze nsabira nnyabo era bwe nagenda ewa paapa paapa yantunulira bwati naŋgamba ayino youwe politician ask god for three things one my family to unite kati abe kabalagala bawa abe chengere visa na abe wazena echo, bawa echo echo papa ene chumaitu ina problem weyo enti oh, awe ya ganti sabi bintu bisa ya gana sabi bintu bisa kwa nota andika yeah. echo soka yes family zozi unite inge yeah. amata age chengera yeah. na age na age na eh. age yeah. na age bewe, bewe visa Lwechi bewa visa, baina kumena visa Haa, ah, ah, mwa ingina Ata wazi baindifa baga ina kuruwa na gana Buru mwa ini wabu boke vuka buvuzi soka ndibe vizi vashi abene bechengera bamana kusano lukusa eh. ye kavalagala eh tabakira mukenzi naga tugenze bana ah, mmm ah, ah. boki mayo bayi ndo basho bale kwewa vizi bobo tewa vizi oli maso ga papa eh francis eh hmm. ka president yali tanyanjo de wa papa but mubumbanga mugenda mu bantu omusajja omuyanga nti bwobeera nti erinnya eryo tolijerega erya christianity nti waliwo omuntu ayinza okuwa omulimu because of your name kati paapa abaagenda wa paapa bonna tewali yayina rosary n'abakatoliki n'abakazi bamubuuza bayimiridde was he seeing women for the first time african women there is a law when you visit the Vatican, you must cover yourself for the Muslim. First, the Kay covering. The rest of the debriefing, mm, mm, they had to be so papa must have been to be settled. Eh, it's okay, eh. family is uniting. Eh, it's okay, send of the send. A joke settled. A joke was a demo, mamma, one wali mamba wangadde ee eh, mm. wali ati nze nje omukutula gwomwekutulira ati nze ngenda omukutula bwawulira ebyoge ati akaredio takavaako etivi tagivaako so mubuli ngeri yona ateka okuwulira eh, naye bwengendayo hmm. agamba jangu nkolere akuba tewanira bwerere genda okole genda okole kakati kakati mbate kukati program ya gasi yes. kakani wana maulide hey. Eh. yali ya kati nyo hawa jijukila pa yes. jijukila na eh. ye bako la bako la pol hey. kukuredi ye ye hey. nga kuliko muna katimba hey. nga zanyi bie bibi yes. ya nga kana akalizi nga, nga babi ita chibaka wanga sente nyinyi yoko tv nga babi ita sima nyinyi mbuye elaba ni batu mweba zibibali hmm. baka tuteyo mba uli ya mu meeting inga bogele abubuka tinebubata nagamba ndia aa uh. Ah. kankube mayiga mukube nempale nje mujemu teyakajako kuba nali ntegedde nti was a strategy by these people mbabazi yaka eh mbabazi yaka yaka praising and praising na kakati bwe chowe government en chiji mumunyisa akavubuka go bakagulira moto ngani mbabazi aka ayogera nako kuba kakubanze mbabazi yagambye tumwebaza ti omusajja oyo yatandika okunkuba mu bbiri kumi n'ebiri mukazi wange n'ambuulira nti ampita kalya bulo naye tuka bbiri kumi na mukaaga ng'ankubya mmazeewo walio mitaka diablo yalitachia na wandika katapo the invisible hand ndi government ya museven mulimu mkono kukwalaji okutalabika na yaka kati defending museven na yama jaa gankuma gankuma lwachi ne wakaba chimboza ndi kakati yo government ya mwe nabachi uinama jaa gakuma ulimaka na haba police mewa kuma haba gendo kutaba bubi waini bubi waini ya liya jano kuja hachi nkuburida hmm. why am i protected it means mm. that when something is going to collapse it develops internal contradictions this is an internal contradiction are they guarding me from bobby wine people people who are anti-government internal contradictions za government ya Mseveni zi hey. wanga jena hmm. yes. ha, hazi manage them kubanga kati wanu watu se government has formed oh, but ya tuke kisena na but ya yinkali jenganga rebellion mu government ye so that people go to him like a father in 1980 things had changed muwanga ya mulema UPC syndicate, UPC Buganda, UPC science, UPC Mfungura UPC Jinja Iganga Kamuli oh, but I said There's no division in the UPC. Ours is a part of ideas. He collapsed. He had a problem. Did you volaba? Nanga natuke kiseda. Nanga ndi mmm. Bwane mekuba anga kwa agaba visa. Bajenga kumikolo bonaba tuule. Nolina liye cheta ganga ndi mufubuka. abeeno tebagende n abeeno tebagende teri lugambo luva eno kudda eno naye natuuka ekisa nengamba papa nti aa ah, abeeno begabire abaana begabire visa oba bano tebalabagana tebalabagana bwolaba fe abaganda abalina abakazi abasokkamuomu bwolaba bajja nabajja bakolagana oli mufu eh, kabali kyoyogera kituufu nti abantu ba uganda nze sibanenya pasita abuulira enjiri mu katale n'omuwemuzi balagawa wamuwemuzi mbabuuza nti abantu fenna tetwenkanankana omulamuzi wa uganda nga yakugambye nti ekibazo tekyenkuwadde kukukubisa kiro ekintu kyonna kiro kiro kumi bazikukube mu mutwe kiro y'amayinja n'ebyoyo olondako ki zonna ziba kiro bakugunda kilo za z'amayiga kumi ku mutwe n'obwongo bwe buli waliwo abalina kilo z'amayinja kumi waliwo abalina kilo z'ebyoya kumi kakati nimala kubuuza zino kilo zaki naye zonna ziri kumi bwoteka ku minzaani era nabagambye nti lumbuye eh, eh, is a challenge to government lumbuye ono yes mm. because once people become disparate ani ayina abantu bumbuye baayina nga byesasulire ninga baki ati kinkubuulira a hmm. politics democracy one man one vote even if the pope votes one man one vote even if minister rwadda votes one man yes democracy towola abali abasajja what you are lacking in uganda what you are lacking in uganda mm -hmm is an electoral college Uganda te good day enchi eh, kumulida kubanti fina barumbu ye nga fina ba miguna miguna eh eh eh kugamba ba miguna miguna erecho miguna miguna yali sumeseza abantu ba wano e yinta pechi yali ba denyo nyola abantu nti miguna miguna ye musajja eyayamba ennyola yirodinga nawandika nekitabo peering the banana backwards naye ekitabo ekyo kyanyiza nnyolayira yagamba mukazi we yamufuga kero olumu twali tugenda kubizinga muleke victoria na omukazi nakubira omukuba tiomukyalo oyo kwali kukidyeri tekwali nemotoka yali asaspectinga nti agala bawe nti omukazi yalagira ekidyeri nekiddayo omukazi aveeko nambuuza kati webwabeera president nti layira talina magezi makanika wa radio kakati ava ava kenya agenda ewero tesali state race bamugamba okuyingira kenya omala kukolaki kudinamusinga citizen ya norway mm, nagidinamusinga nebamugamba nti ee eh, eh, ali ku kisaawe kitwala ebbanga nebamuzaayo why layira doesnt want him yagamba ne meeting yira mwe yatuula ne uhuru ne kibaki i arranged the meeting i told him what to say oh, netulaba nti kati oyo we Kenya eh. miguna lumbuye e, kati what does it stand for anti izo nti lumbuye abatamivu ku kyalo bumufiirwa babawa ssente babavume ewaffe mbakubamba okwo twe wafe tetufumu ani yabayise omulambo guli omuntu mwali mundabyeko ewamwe nga nkuuma nemwekimujja eh. omulambo okujja okubakuuma omulambo guyinza obalyaulyabasaibayinza eh, okuja wange wali emundu bagweteke tomuvumira waffe ate oba n'abasima kabuli ya muwala wange basooka ne bagaa nti basimira bwerere naye mbaleka bwe bajja tebakoma ne bagaa tulinayo kawala gye ketwagala konzekaleeki ne bakomeka esatu ebikwamone bagamba mm. nti wawalabagamba eh, ntitugenda kusimira eh, wawala jabuliddeyo naye ate fetulinya wakaliga hmm. eh, kunze ekituse kubawalaji kiki kuba mwali kumiomwena nemugaa nti oba abuliddeyo n'abawalaji tebannanywa hmm. kakati abawalaji oba abulidde bakola obubadde bwokukyala walaji bamunywedde kati abuliddeyo bagala mulala hmm. nebakomawo akaliga nebakomawo kati nze nga nabazedda nti kabuli njimulyako sente mmeka kakati baba bamaze okuziika nebajja abakabuli bagala sente aja mboko kumboko didn't you why didn't you tell me to mkole desene <laughs> mjimu mjimu mjimu mjimu mjimu mjimu muzika kambulia mkisaba sibi eh, eh kalisi wajiba muzika rasmei ndala eni waji muziku lebu hey. Eh. kubanga ya sete eh, yanti kakati sija nti i cannot chitange tamale msaja muwe nkoko mwamuwe nkoko na msanga mkubo mwana mirundi enkoko gye nakuwa yawooma nti namusango ogwokubi yali mwamweji tiatuba yali mpanga namusango ogwokusatu bagifumba bulungi mirundi yakwata enkoko nagiteeka mukikapu n'amandaazi ngaatambula naye nagimuddisa <laughs> ngoye okumbuza enkoko gyenali edda buli kaseera nabera kugwa nkoko nabeakitange <laughs> yagimudiza ebukoja waffe waliyo olumba ekoja waffe bali bamwabiza olumba kati bino ebya mr and mrs nakiraba nga batat mr and mrs mirundi john mirundi nansirika ate yagendayo tiyagenda mama bayise yini mama njabugu myo mukambo we yali amuma ne bakwite ofe nota je ne bakwite melundi yabagande kakada ali ne ne bakoja mwaishani kadi tewaje fuji eriko sheriko ntio mukoyo wana mirundi eh ubiriko misandi misese kati yomukiriwa kitegeeza mwinayo mukoddomi wamwe omulala batakola mitwe yes okumuyita mista tekisoboka ye mukowe kadi yawuliddewa <laughs> mirundi yalimezi waddalo ekya mista teyakyagala ah, ah, si mista ye muko muko ekitegeeza waliyo omuko omuko omulala yali yagala bawandikako nti omuko yoana mirundi sembuya mm. ee eh. aka mista kiyata yagala atabyagala eh, ndi bibya kujerega dokita ani no umuko batisiza mwenu bonna omukoko yohani kugamba nti lumbuye is a sign of desperation whenever people mm. become desperate boba mm. kakati kankumbabuulira mmwe buli lwokwata mukazi wo ne, ne house boy is telling ye lesson why ya gwotyanga nti yakwanya omusajja akwenkana oba akusinga oyo aba akooye abantu okuwulira alumbuye ne basasula ssente nga ayina emitwalo egi bagamba nti wakiri akitwogerereko abasiraamu oba bagamba batya nti kyotasobola kukwatako oba kyogereko oba kikoleki yes so lumbuye bebatamivu bali ababavuma ku kyalo hmm. nti dazi yave polise akulise kuvuma buvumi bantu nze simbadde kuba avuma buvumi nze mbadde simula na abagereka na afuma eh, kabaka na ne mutani wange yabinda gajjo na afuma sinyanya yagamba mu 70 yagamba mu 70 tugende ku neto grand tuwe ku bengi eh, kagali ta basirikale sef ne mugandi a ah, a ah. hmm. oba amini yagamba nga nyerere ndi uganda tetwa na tanzania jangu mulingi naga nti si obete si okumenya njagala nyerere abamukazi nali muwasiza o oh, nearing an intellectual who protects the buffoon until the buffoon decided to attack him. Kuban Yerini. Yes, Cigaro, I mean it again. I mean again. Entertainment is an Amini. Entertainment in Trevabiagala. And those people are dangerous. Nabagambi and eh, Mugenum some history of Philippines. Erium said about Joseph Swada. Nerin Swada, Yarudisha. Ne Yabagamba. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, nti abange kasita munonda mwali muliddeko mu state house nti nedda sebo munonde mulabe firipa yina ekigeregeranya ne uganda naye bamulonda mu kalulu waliyo omusajja nga muyita kadino sini ngaayina amaanyi agaaba akawuma ayina amaanyi agaaba nsubuga abedda bamulumba kati wasigaddewo oluwalira era nabagambye tebanaye mwegenderereze mugenda kuzaawo obwini byanyima why do you take a number of tractors to one person the head of the anglican church that's not Museveni. when Museveni gives he distributes buli wama buli wama yena inebizibu kati akera wa wakazimba if he does he will destroy the Catholic, the anglican church oh we shall go back to religious wars we talk it and tuja kongela neendala doba na wabaloko lupa wadeshi that's what Museveni mm. Museveni mm. Museveni mm. ategeera mm. so uvula bagotoloza nti byayogera tabitegeera bana abaana byawadde emmotoka abayite abatuuzi emmotoka azidiza ababbi baaba aziguze abaana abo emmotoka gyomu osobola gikanika ekyanga ekyo kiraba mm. museveni bakimuguza miliyoni bina oba bitaano naye bwe ziba kumi babawaamu emu e- ngeeyakuza ziobalaba bali balwaniraki ya kusasira oyo achibesho kukazimba why ujiswalo jekaneka ujikulia mipira mseveni yali kutibasa ya milioni mkaga bali genze basanyufu naye bweyabuuza nti nga abafere bazireesa edda nedda museveni abaferebo abaguza emotoka bwezibaddize zikole mu azikozese ye emotoka gyatasobola wamuwa nogamba nti zimbire bali amayumba eyanzikulu eriwa eyina ekyapa emotoka agijawo Mm. gwomanyi lwaki embwa eh, eh, eh, dogo section ya uganda yagana dogo section e rwanda dogo section is one of the most important department naye onzirusiza ku kiri kyobadde onyonyola obadde nga nti nti ababbire mm. abaguza emmotoka ne bazigulira abaana bazibatte basajja mmwe mukomyewo emmotoka ono ababbire mm. emmotoka ezo azigabira eministry kati mumuddeyo ewuwe mumusabe kyemwagala Why do you dictate on me? Give, give, give me millions and rukaga. I know my levels. Emoro katikuwa dekwa gara kwa abu. Haa. Kwa inzo kwa inzo simula. Mbu, orede hiya. Na yuba tu inzo kwa inzo simula. Mbu, simula ye. Anaki jizimura mfuga mchikari buwebati. Mbubato nyo This is why. Mze inja kuwa gira msefini. Mm. Eh? Mm. Na yesi ita mkavumenti ye. Mbubato nyo nyele kistrada. Mbu, nyinja. Na uwe nyini ni bakufira. Ni bakufuna commission. Habana ni bakufira wadechi. Mbu, kwa bende ni ingevizi people. nga yakava muluweero kinana mukaaga yaita omusajja bamwita kagulire nabaga nti batuseera bagala tusuula betusanze mukampala nakwata tata kafuba makumiaga naziwa kagulire lwero transporters oluvanyuma lwemyezi e, e, esatu baddayo abagulire emipiira kafuba salagawa because manage them present cannot manage a car hmm. ezo bazimaddize muzimuddize abaferebe he found an electronic chair he bought it when he went back there was no electricity but Meneriki the second because he was a highly intelligent man he turned it into a throne ejifula na mulondo aba abaana nga bakanikawo emmotoka kakati bali wakaki baba batwalayo omucyere atenze katonda yanyamba kaki yampita etugere mukisenge nambira nanga nti gwe mirundi ngowole wakaki twali tukoze endagaano nti abula emotoka ye mutwale eri ewa mtuwali ah, elifu tatu tuwadi hamu kwa anone kaki kari kaki ya mpita ayawa tijangu na mali sawa ngezi ndi muofisi ya mchana na nyumeza kwezi zonzo kwa lote kakina antuwala mkisengi manjo ewe nzoga nenyo naye yaliwo wano tebanjaza yaliwo wano e, era nze mba nezinze bwezi nwetubuka hmm. nandaga olukindo ngali dangeros naye ti olukindo luno lulaba eh, lunuma nnyo but idon know whether is recover ti eh, kakati yenkwezidde okimanyi ti ah, nina ddoola emitwalo gigino etaano waliwo yagikuwadde ojanjaba omwana wo abakuba omwana wo nemuganiza bwe bakuba omwana wange na gye nagenda kakati zimu sente giro zitereka eh, giro zitereka mmale okugenda lwali lwakuna kamale okubuuza enkyanja kudda naye sinjagenda kuluzinesisina ku mazzi olinaku ku sente na million za dollar andina m toilet million tan izo zimpe ngende nazo nezino zo katumulo zebo za kuli ezino eh, eh, zo wazireka ee eh. na yako kundala ee ante omuntu kwe ya ngamba anti ya zimpa denga tayi za kuba mwana wange ee eh, kwa nunga na hii mpagu kuzi shamu buri yako na hii na mula kaku butambi na kana hii butambi yoko jebo ni mula kaku sawa anga namba na atia nukutia mkakati na kuwa kaseda kalala ya mpagu nukutambula nukena na nyena mm. ngati nukutambula kusenka na inchi anko mewu mm. maloku buzi ilifu tatu nisala kwa ilifu tatu luwa songa nalima zao kutege ila antigua ngamba antie ya kubiyo mwana wangu siye ye takisobola era nakubi nagamba nti bwembanga nkola naye antumira ono nono so there was no way ecold send kaki emitwaliza nogizira ee eh, anti erinnya lyeyayogera nga tasobola mubeeranga trust mu bantu hmm. bo baali bamaze okutegeera nti tumutabula tutya nono that was a strategy tumutabule nono our, our data hey. Eh. ya data ni yakubwa mwana yes. atenze na liche mwenye kubanga ebyo bifana na limbi manyi na kwati bifana nye ebyo nze mise kwata olama omukazi so mwa ukana mse ni kaki omukazi ya, ya fulo e, eh, oh, oyo mwale yali alesa omutwe gwa e, eh, wakadaga mu mm. office nze sirina olote chesina kugundi wana kakati so mwa ukana mse ni kaki kakati kuholo nkera kuloku tano na njaka la mfe mchibuga nagenda maddu wali omuwala wange yemeeya waayo gyenasiiba nengenda ne waki nekisajja nekidumu ekyo nakyogezeza nga kano bwekagamba itoleeentosakayimu akati entwe anti amaduudu gakwogeza nti kati kankutte famire yonna kanje malewo kisajja guli okwotegeere bakinoonya nekidduka nengala biyo bajja kitta famire yonna nagimala nagire banomba kubidde myaka ki kimunaana tebanoonya sente kusasnasiibayo kakati anoonya mukibuga mwonna nga siri kaki kakati hmm. nze nomala okwogera ku pologulamu eyolwokumukaaga nengende wa kaki samusangayo nanga nina wendi eh, wenawooli eh, kale abonye nawooli kale nezo sente weziri tinzijia ni eh, eh, ninda kakati wa yangamba nti wali zinda mutani wange musachuli teteba mwanyi ati mkulu ah, monitoringa kaki wali ngaline bajena hawa kakati kaki ninkitegele na mwini ndisanga muenda oba kumi 10 hours eh, nembaga nga kubanzija nembaga mumanyi sente zino bagala nziteeke mu mmotoka batutte nga tugenda thats why had, kakita si yabirimu naye bano baali nabo bemaze okutegeera tani wange bambuulidde tyali ne bajje naabo wentegeera nti sente tizavudde wonu kwebabadde bagala okwonoona zavudde mu bano nebagamba tugende ankubire simu yaddayo kundaba bwemutyo mwayokana eh. ate uh, birudde nnyo tebirudde nnyo kyenkugamba nti ekintu kyabano okifiiramu malisi gye balina kati gwe baali bawaayidde naalekedde kumwabya kati bali bagala bano bantu mwebaza ate museveni yangu baate ngende wambabaza nze nagenda bugenzi kuba strategy yabwe njikola ki kakati mbabulya nembagamba nti lumbuye is not the problem the problem that you have people who listen to him and pay so bakikole batya ekyo kubanga they listen to you nene ya inabia mkugambie kukunye kukufuma habani yes nene na yani ya muwasende na wagambi ntirumbu itainja kubanga is a hundred by a sophisticated man teni muntu ya kala kuruanyi samu seveni agenda take who is fully rehabilitated the Mogadishu International Airport the Turkish when Edgon came here mm -hmm. when he went back his government was almost overthrown by who a man in America when the South the former South African president South, South Korea eh, Park the woman mm -hmm. came here he was she's in prison so who is fighting in Uganda Kashogi was in Turkey. naye ono yayagalanga okufuna olugambo oluvudde ettake nayagala abava wanu abadde akole how can you be an illegal person immigrant mm. neweyogeramutimbagano mm. yes ekyokulina bagambye nti owa naababuulire omusajja yali alwanyisa gavumenti ya take omukaadi okaran bamukwatira wano entebe international airport ne bamuzaayo did we have an extradite treaty with take it depends on relationship mm. yitapekwata nekusula mu ggwanga eddala enyonyi netambula kakati ebyo byonna bitegeeza ki nti oyo omusajja tali handoli by sophisticated ate ng'oggyeko edogan n'abakulembeze b'ettaki abasooka edogan tebasangire kuba why doesnt he go to america and get political asylum wagiven nabagani nti ask museven you gant ask president museven when you get an opportunity In, during obotest time obotest owokubiri they signed a government a, a, a, a, an argument between the Sacha government and the Opete government because Sacha was saying allow military uh, allow military Uganda needs an experienced hand communist there was a directive on all British airports and harbors that uh, whoever sees Museven in Britain must arrest him and hand him over to the Ugandan government. Mugene Mugoza Museven. Now, yeah, Abangeris in Kwezawe, the moment they realized that Museven was going to take a power, Bamukweke Bungiz and Yazimukag, Mobotis Abangeris. That's why Britain lost. wano wantuina wu tuwali mbasa inamanyi wano tili wu because we never saw a wound a peacekeeper kakati nzimba gamba nti bimulimu bibi balete doba zibu nti emyoga abasajja bano mbamanyi abasajja abasajja bano bwe baba banakulwanyisa gavumenti ya museveni gyeveemu era tulinyanga mu gavumenti ya museveni gwe nti bakuwadde omulimu gwe tosobola kumala mu myezi mukaaga nzi bibankoze myaka omunana tewali asobola bikola but because as they say im not an ordinary person siri muntu kyenvudde mbakuba nembatuusa mu meeting tinkyabatemba kakati nkugamba nti abasajja bano balwanyisa kasolo mu campaign nebamulwanyisa kasolo batuuka omutekako omuwala ayina olubuto nti walizalira ngaali mu kukomera i have recordings kasolo nebamutekako ebiliyoni ya sente kasolo nebatta omuntu nebamusuula mulala ye nga bakimanyi kasolo bwabeera mu kkomera bwemujja okuvunaana emyunga iziraki ihelped him iziraki nawangulwa mukalulu naye nebamudiza minisitry people nkakubira akatambya dduke nakubira kyamaani wewaffe bamwita kisekulo nemugaa kisekulo nze nga ku nkoko tompadde eh, naye mm. mwagala kisekulo twavuganya fedda nalemerako ekyamani wa five yawona omwana wange omulimu district agriculture office kisekulo nemugana kisekulo nze nga tompadde wasa embuzi ngaebyenda tompaddeyo byogabye kisekulo nabagamba waliwo akasajja akava kalagale oba kayina majiini oba kayina bidandi nange simanyi naye buli kyenkola kankubira essimu nemugakisekulo eh, olina emiliyoni etaano eziri ku ssimu yo nti enziina atogula ah, ssimu ezo zirye kubanga ne bwona ogula essimu nojoza ebyuma bikwata kisekulo nagamba bwekibanga akasajja ako bagamba kakolera museveni bwekibanga akasajja kandaba buli kimu aa nze saagala ntalo muleke kasola ayitemu ye yali abiduseemu naye nga mbalaba kisekulo mumubuuzi kisekulo yali yali awakanya eh, baabimuteekamu buteesa akube kasolo hmm. yes ebyo byonna nga bwe baba banakkuba bakutandikira wala bakutandikira wala kakati today you don't know when the mafias are fighting you they don't tell you the chronological events and how things are done emyoga well, when the money comes from Minnesota Finance, the money is taken into eh, eh, eh, e support micro micro micro micro support center uh -huh. microfinance support center yes do bebakolagana aladc aladc recommends the hmm. organizations or circles that get a yoga where does kashoro touch the money Eh, eh. yes okuba kasolo naye yazikwata kodi ndi kubanga kya naye bayina mu nkola yaabwe babeera n'ejjirikiti kwe basuula embwa balosa abantu nti sente bwe ziva eh. zigenda ku akawunti ya kasolo n'asalawani gwazi mm. nti in the case of katosi road the inula has a technical committee a contract committee that awards the contracts where Biandala was not a member the companies that came hmm. to bid to construct the Katosi road were fake and in fact the company that was accorded was given the contract had not applied yali tesabie ne baddira omu ku basajja bali muyinula ne bamuwa dola emitwalo etaano tugande verify where these companies exist do you need to go sente yaziri akyaliwo kagina tamugobanga ne bagamba in the process if these companies fail to contract the range or the fading each other to get kiumutu wa bulijio tamanyi nabanja chukamu eh. wakala kubeda prime asi ya mkubulia ya chingira muna achi exciting ah, asini ya kumalalu na yasu de umu lambo mulala nabanja hey. Eh. nabanja alikuwa ah, webakubidde omuntu owamu bujustice ebambye omusajja bamukubye nnyo polisi kabangali etwala ye kati bali ku nabanja naye yakola decision wa finance ti sente ziragewa olaba museveni yagamba nti biliyoni emu njiwadde abasajja ab'omukatale akapakayadi kakutta omuliro ekyo kisapooti kyammwe kyagamba we must educate them ababadde basuubula kwa wati don't know echi chisupporti cha muemio gabichi bage na mu bank of uganda ni bagula treasury bills treasury bills kasaye kweke miezi isatu haka e billion ni mwere ete mchitundu over bili mu treasury bills bazi kweka bae kweka e, e, e, sende bazoza hii eh, wakati nakugamba nitibaye nitibaye bazoza amu ni bazuwa bana tibazi bagwa How can you say abalonzi benti tuina ekituyita okusumbusa nti nyinza okukuwa ngente ezo zikoze ekinzibampa oba drout oba ki yefu museven is approached by a cattle keeper mm. whose cows died because of a drought can Museveni direct this support center to train this man how to look after his cattle and milk bakuyikiza okukama kubanga bulijjo baddeoka yes mm. how can you say nti support center must educate a business man yanti sente bazibbaekyo kyebaba bakuba bakijjewo beki support center mukijjewo nekikuba mukijjewo nebamala okufu enyoga bwegijja nokolema nakalema nalumba obutale bwonna nalumba yonna gyemwaliyisiza enyoga yonna Why do you have a middleman? Why, why do you have a middleman? let's eliminate the Why middle. do you have a middleman? To be eliminated. Yes. Money should go. Two. To, to, to, to the the Minister of Finance, the Mudam Baka Parliament call a yoga. Let the Minister of Finance put a committee of intelligent people like me. Baba Budi, why these programs are failed? It's not a yoga only. Law farmers scheme failed. Parish is, is not is failing well. Parish mode nakora. Hanti nkubulide kati banonja center za Parish mode yesoze. Musebe ni museta usi yaina mu e, e, e, department for poverty alleviation. Mm. Yakakweze ne bakubane bamuteka wali. Mm. Na ye Parish mode ira ye mu yali egamba boho ineta kakuchalo tukukola ko e, e, demonstration farm mm. abantu ne bayigira ko. Sente musebe ni yana akuma wa abaganda baga nti otayiranga nvi tezirina ttondo nga zikwata mulala why don't we sit down and review the whole exercise why ha huh? socialist policies failing in uganda is because africans are capitalistic by nature mm. nti radio ezammwe zikola mm. obuzindalo bubuno mm. naye waliwo eina eh, akazindalo akamu nga bwomala okwogera n'okola eh, eh, kati nabaga nti ettaka bagenda ddirwanyisa isnot lo museveni asinka gyakabaka ettaka lyafudde yagenze German kati oyu mayanja mm, chiwala atashi you don't know how Museveni handles issues nabaga nti if Museveni is a lion aremengo haina hivyo kumatiri ya mpisi ila mwuchini ya muendamu bako la weba titeka niligana kakati ninakini is this a judicial problem? De, yes is it a legal problem? wali wumula muzi hmm. yagoba yasooka nafuna ettaka nebamusasula nebamukompensati nga 1.8 billion yakomyewo nalekana eri abanne abakwata eh, ekiryanto nga asibye abantu i had to look for somebody from serere nga yekukumye musajja yamusiba nemugjeyo ngene mubakubira ku platform yange ezo ze kese zenonya okutwalira museveni ti the issue is not law omulamuzi yakoza atya omulamuzi wa high court omusajja namujeserere nga yekwesa omulamuzi era nawandisa akatabo kange wenye jaji becomes a chief yes wenye jaji becomes a chief kakati kana akatabo kani nakawandi omulamuzi atigomya abantu mujewe erifu tatu amusule eddalu hii wafu wasule eddalu erifu tatu amusule eddalu omulamuzi wabanga atigomya abantu wanagenda wa mbele zote wewe omulamuzi wainomu omulamuzi bamukompasetinga bamukompasetinga 1.8 billion nebavaliwenga tezamumala ah, ate nakoma nanyagana eri abanne ovyasa antabaale negundi tewawulira gundi bwaga nti eh, eh, gundi ono yali foma chief justice yaga nti mirundi ajambuli abalamuzi abaki abaki katuleebe hmm. kozesa ekyuma ekikwata amaloboozi aba revenue authority bebakikirira linzi yakitadde mu ofiisi ye nagendayo bali bamakukumbulya eh. ntogenda ngoki togenda nomugulira ah, ekyuma ah, ah. nekikwata balirekodedi yali yatuyitanikanye yehamba fe tugendeyo tumubulire nga abaleese ekyuma bambulidde dda mubabazi yagambye tumwebaze mirundi nti miso eyo giraba nti asaaga mulowooza asaaga miso dwarfs all intelligence organizations mm, mm, eyo kati gyolaze wazibu mm. mpabikwata nze siinza eh. kutuuka kwe mulamuzi ngenda mubakubira mutekaomulamuzinaku kuzina yogera ni muwala wali mu attorney general segunde chambers ekyo kyo 2012 kino ko mushmasi etaka mulite mu mm. mwaga banchabiza gabane biri kutiko muri muza tiko mya cha basije and his crimes have extended their mafia politics to the judiciary yes basije mangu aga yindi na kawandika kabiri mmeka 2012 yes nakugamba nti mu 7 bamukubiye mu judiciary lulina kusomera ki ti bajiba mukubiye Hmm. for example the way the courts of law treat him and his group speaks a lot he gets bails on treasonable offenses his hooligans are released on questionable court rulings Um, on land cases, magistrates give out eviction orders to undermine the law. Suspected criminals easily find the way out. However, the ordinary Ugandan is made to believe that they are the fruits of an independent judiciary. The, anti-corruption court was recently constituted, but it's just the name that separates it from the magistrates. Otherwise, as usual, a suspect is simply released on technicalities. However, a critical look at the judiciary clearly manifests symptoms of mafia politics. How? Number one, when the government launched Operation Wembley, the lawyers the lawyers complained that it was exercising extrajudicial methods. However, the population applauded the, the Wembley project because the majority of the robbers had been released from the courts. On the surface, the judges blame poor investigations by the police inevitably uh, confirming that those released are real criminals. Hmm. on the rampant evictions, most um, often than not, lawyers for the poor peasants are compromised by the rich. The bona fide tenants who are protected by the law are declared squatters by the magistrates too render them helpless. Uh, usually, land-related cases are deliberately delayed or fixed uh, on contradicting dates to frustrate the poor peasants. The weak are given wrong dates. Judgments are given deliberately in absence of the poor because they are confused to make them unable to attend by court sessions. When the president appointed Ida Nantab as Minister of State for Lands, her nomination appointment was blocked because uh, the key players in the land grabbing and evictions have agents in parliament. When she sprang into action, the landlords panicked. They accused her of flouting court rulings. They also launched a 60-member lawyer team to counter her. This is typical of mafia politics in action. One, when they try to make the public believe that the courts are capable of solving land disputes, two, so that the land grabbers get favorable judgments against the peasants because they are not represented. If the peasants could afford lawyers, meaning they are not uh, represented in courts, how come that the, these judgments come from the courts. How will the 60 Lawyer Team solve the corruption problem? Will they give the judges and the magistrates money to win these cases because lawyers are not judges? Judges and magistrates make these judgments not because they lack information, that no, uh, they do it deliberately to maintain land evictions as a money-minting machine for themselves. A judge will simply tell you that you have the right to appeal. Yes, but but what about the damages suffered? Immediately, a land grabber gets favorable judgments. He demolishes the buildings, cuts down the plantation, and denies the tenants access to the land. What do they get from the appeal, even if it is in their favor? Why? Why do well, why not direct to maintain the status quo in in a case of land um, cases until all the illegal avenues are exhausted why do they expect fairness from the higher levels um, of the judiciary and not uh, those at the lower courts which are closer to the people this it can only this can only work out in medical fields where you can get first aid from the clinics and expect specialized treatment from the medical doctors. It cannot work where it used it is used as an excuse for craft court officials eh, to get money. The mafia politics assumes that you can get justice at higher courts but deliberately knowing that by the time you will get there you will be exhausted and have given up. When they make such statements of getting remedies from higher courts it sounds as it is a very simple thing. That if you do not eh, find sugar in one shop you can go to the, another, the next shop this is not the case with courts of laws the damage is always irreparable take an example of the number estates Early last year in 2012, land grabbers plotted to steal it. It's a prime land of two square miles in the metropolitan city. It also has a stone quarry with high quality stones. Through the so-called privatization units, the grabbers pre pretended that they had they had interest in uh, refurbishing Mandela Stadium Nambole at Nambole and make it profitable just um, the usual tricks uh, they play before grabbing the property. They quickly raised a uh, shilling 300 million shillings and 3 billion uh, was put to stake or at stake. The stadium management received a manager from privatization unity uh, apparently funded by the land grabbers uh, to apply uh, mafia politics by hoodwinking Ugandans with fake stories of modernizing uh, the structure. This is the language that the thieves use. Newspapers were hired to publish negative articles about Nambode. Graphics uh, were published but out uh, but uh, to only show the stadium um, and not the whole two uh, square miles of land that had caused the number of problems the way things operate these days once you welcome the privatization unity at your place it opens up a floodgate of grabbers um, um, land grabbing exercise. It is not surprising that the Pioneer Bus Company owners rented space at Nambole. This is how the mafias work. In a case of grabbing, a such a company will claim the right of first priority over the space and more. They will operate themselves as the current users and demand a first priority consideration. Mm. Mm. mwetemubategeera ngeri mm. yonna bwezemba nyonyola mm. bwegagenda mu kkooti kakati imagine omulamuzi ono omusango yalibadde yastepinga dadown why es mukiyita mutya yes bamajistrate adumira badumire bani bonna omusajja namujeserere nga yekwesiwali ah, ah, wa high court this man weyamujjako ettaka lye namwe omusajja yabadnamugesere kiryandongo waliwo aladisa yali amuyimiriddemu namugobawo i got a man in hiding from serere i told him are you hiding from musee no are you hiding from anamefasa no a judge <laughs> anti namulikodinze ebyo byentwalira museveni nga butepu buno omanye nti museveni mukoledde nyo naye tansasudde okukuuma nakyo kimala kubanga hmm. omanye nti baali tewabulirayano nga bategesa okukola ekizimbe ekiri sound pulufu bekwekengamu <laughs> nemebakwata anti gwe bogendewa museveni yasooka kukubirako katambi ako edad kakati ajja mwita tumwebase amugee nti wa obadde ogera nani oyo nti nembabase nkwamugambaki <laughs> era bwe baba bagenda gwe pulezidenti ajja abategeere baba n'obubina bunene bambala pampa and even the former chief justice was also wanted by the same land crimes kubanga these people ordinary mm. eh? these people now by inaje bavaa naye jaji yalikozesezza esystemu eyekiramuzi but when he chase away people this man ngenda muba ngenda muba kubatera ku platform yange kuba you have all the documents mm. ko ngenda muteka ku gundi omanyi bati anyo ku be exposing kwa judges work for domestic and outside good mm. unless he settles this matter mm. sentence ya twala atwalize takali abanali veko mm. i'm going to export to fight him mm. kubanga kakati landi yeka baka kasayagenze wa msebeni vya landi vya afude uyumayanji hmm. wa sirike kati alikena bakubu bakole china e, e, achireke china achireke e, kubaba bali haba kudu batengira kanyi nina nango msirikali wa special forces grand opede eh. ina bantu ya gude kukutaka msirikali wa special forces ati kundu eh. msirikali sirikali eh. kwata laika kubiru mkua kurembeze nibu wapa mneni alikutaka niyunu bandu hmm. bandu hmm. babali itangiri jari ya ntewe ntakadiri yawe usamba kani kubanga nti omusirikale wa SFC afuuse ensonga njagala kunoonya kyandiyaaati baali bamubba ettaka nga ekisajja bakiyita kiwanuka kyayita advisor kya president nakubera omusajja essimu hmm. osi saidi wentebe nemugana ibo olwana nayo mumanyi yali aganye jikwata nemwereza message nemugana ibo olwana nayo mumanyi hmm. ngo bayita mirundi mumanyi tese ngumanyi ngotegede but do you know that the matter is before court nemuga court she and this court don't you know the court nemuga anti no the matter is before my court is inside musile kiwanuka yadduka nengalabi ye nali njagala ntambuze kiwanuka ngaali bwerere mu ntebe ah, ah, elifu tatu eh, eh, eh, elifu tatu ah, osiwe ntebe mm, owa saidi mm. namugamba the matter is being handled by my court but are you a judge amuchifu pulisiti uwa mgamba ee eh, umanyika amba huli ingatuba kumputa marika hudu wafugeze ee eh, kitu cho nana baganti ukuchivu hako mm. oino kubanga oine kitu ichamanyi cho yisemu mwusi buliruola bangu mtu wa wandi sebitabe yibi inji haba yaliko disappointed